Дождь, город пуст, мы идем Вниз по улице вдвоем Забрели с тобой, шутя Мы под стены дождя В мокрых окнах гаснет свет Только нас давно там нет мы не знали, что потом Словно связаны дождем В этом призрачном замке Мы вошли в этот замок спаслись в этом замке из дождя. Только двое ты и я в самом одиноком месте. Ты и я. Но близко у и сейчас Первый луч коснулся нас Разрушая волшебство Откровение твоего И уже издалека Встречный смотрит свысока И смеется нам в глазах как не верить в чудеса Одинокий прохожий Мы вошли в этот замок из дождя Только двое ты и я И так долго были вместе Мы спасли в этом зале